Astăzi este despre a plânge. În Dex este uh, a vărsa lacrimi de întristare, de emoție sau de bucurie. Și mi s-a părut foarte tare explicația din Dex, pentru că asta vreau să spun și eu. Dacă nu ne dăm voie să fim triști, nu putem nici să ne bucurăm atât de bine. Și Uh, noi uh, uh, la, merg la niște cursuri unde proful denumește fitness emoțional. Știi, când mergi să faci mușchi, trebuie să ai un fel de fitness de a trece prin toată gama de emoții. Așa că să trecem și prin întristare ca să ne bucurăm, să nu mai o ascundem cu un zâmbet fals. Pa!